namozdan so'ng o'qiladigan boshqa duolar La ilaha لا إله la sharika وحده Lahul mulk له lahul hamd وله huwa ala kulli shay'in qodir. Allohumma la mani'a منع لما أعطيت la mu'tiya لما mana'ta. ولا ينفع ذا الجد منك الجد ma'nosi Allohdan boshqa iloh yo'q uning tengi va sherigi yo'q mulk unikidir hamd ungadir u har narsaga qodirdir yo Alloh sening berganingga moniylik qiluvchi hech narsa yo'q bermaganingni beradigan hech kimsa yo'qdir ulug' bo'lgan foyda bermaydi ulug'lik sendandir الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدونا إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وتحليلنا وتضرؤنا وتمم مقصرنا ولا تضرب بها وجوهنا يا مولانا اللهم آتنا صحة وعافية وسعادة ورفقا وعولادا ورفقا وأولادا صالح وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ma'nosi hamdu sano olamlarning robbi Allohgadir. unga hamd bo'lsin go'zal oqibat taqvodorlargadir dushmanlik esa zolimlargadir janobi payg'ambarimiz muhammad mustafoga ul zotning yaqinlari va sahobalariga salot va salom bo'lsin yo Alloh, ey robbimiz namozimizni qiyomimizni rukularimizni sajdalarimizni o'tirishlarimizni tazarru va niyozlarimizni qabul ayla nuqson va kamchiliklarimizni mukammal qil ey mavlomiz kamchiliklarimizni yuzimizga urma yo Alloh, bizga sog'liq va ofiyat baxt va shirin hayot va go'zallik ber va go'zallik ber xayrli farzandlar nasib et yo robbim bizga foydali ilm mo'l rizq va maqbul amallar nasib ayla ey marhamatlilarning eng marhamatlisi bo'lgan Allohim ey Robbim meni ota onamni va barcha mu'minlarni kechir bizni jahannam azobidan asra azabu jahannam va bi'sal masir